Hem Beşiktaşlıları hem Fenerleri imzalattı. Bir de Galatasaraylılar imzalasa var ya. Hey kardeşim, bir pas atayım da imzalayalım. Abi. Unutma, kulübüne destek olmak istiyorsan akaryakıtını Lukoil'den al, sen de %4'e varan indirim kazan ücretsiz kulüp kartları, Lukoil istasyonları, kulüp mağazaları ve Lukoil.com.tr'de. Lukoil, yolların şampiyonu.